Всем привет! С вами Белина. И я буду сейчас делать Хомочки на кораблин. Хомочка сейчас здесь, могу показать. Это хомячок. Вот маленький хомячок. Да, хомячок. Да, хомячок, ты маленький. Миленький хомячок, да. Э, вот эту музыку я слышала. Это на волынке какая-то играет. Музыку слышала несколько раз. Кто знает такую музыку, скиньте ссылку, пожалуйста. Tem uma marinha que maluz, maluz, maluz. Tem uma marinha que maluz, maluz, maluz. Gostoso? Hum. подождите, я сделаю сначала остальное. Просто я быстрее тороплюсь. Итак, вот что у меня получилось. Это основа, и дальше буду украшать. А еще окна нужны. Окей, как там Хома? Ой, он там спит, бедненький, делайте вас освобожу. Мне сами эти окна нужны. вылезай. Давай, не бойся. это маленький колобочек. Вот то, что у меня вышло. Ну, эта комочка вышла из природы. Да, это хорошо. Я нашла, он был диким. При, в принципе, можно хомчика приручить, если он дикий. Ой, маленький. Кусака маленький. Эй, глист маленький. Глист, глист, глистеныш. я его сейчас переберу и покажу вам. вот тут сзади вот так, так, так, так, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так. И то, что сзади, то есть все так же. Впереди вот так. китайский маленький сукун насел на мою коробку. Ну да ладно, все равно это предназначение. И осталось пару секунд. Типа, я могу прощаться с вами, но не могу. Э, я с вами навсегда. Вы мне все дорогие, кто меня смотрит. Мухаммед тоже дорогой чешется. Этого не было. Этого не было. И все. Завтра я буду за ваши комментарии читать. Пишите вопросы ответы, все остальное. Я буду вам отвечать. И ссылочку на, этот, на эту музыку, которую играл. Хомочка тоже рад подписчикам. Он хочет подписчиков, я нет. Ни капельки. Я даже не буду просить лайки, мне все равно. Один лайк наберем, два лайка, три лайка. Каких лайков? Я буду всегда доволен. Я буду выпускать за один день. То есть через один день буду выпускать снова. То есть будет получаться каждый день. Да ты хомячок, да, ты маленький, миленький, Олесик. руки свои паршивые. Ну, Хомочка, я тебя люблю. Эй, нельзя ничего нажимать. У него лапы работают же на планшете. Если мы сейчас на планшете перекину это с компьютера. Уже дошло где-то 10, 29, 30, 31, ну так далее. 10, 35 дошло время. То есть я могу прощаться с вами или нет? Нет, дойду до 11. А, нет, до 11 я уже дойду. мои челленджи касаются, но не похожи на него. Ну, завтра буду похожи. Сегодня я буду... Это реклама. Это реклама, моя реклама. У меня нету рекламы, она сама появляется. ты там делаешь? Ну ладно, всем пока, всем пока.